아, 그래도 상관은 없습니다. 저희가 뭐, 박대영 작가는 아직 판매를 많이 해본 네, 적 없어서 예예. 예. 그 네. 네. 네. 네. 네 뭐 아 예예. 예. çocuğu bak şimdi Mercedes geliyor dönüp ve geliyor dönüp babasını içeriye Mercedes'in babasını içeriye anladın mı? Onu dışarıya çıkartmış. Orada yerde kaldı. Dışarıdaki dükkan Yandaki dükkan tatile çıkmış bir de. Bir şey aldı dedi. Yandaki dükkanın da aslında var mı var ne varsa onu 3 tane aldılar. Üçünü de yapıyorlar. Bakıyorlar. Üçün biri de bizim ki açmadı. Bekleri yolladı.